yabiri mu paalamenti bikaaye baka paalamenti abaludde oluvuganya gavumenti eh, aba opposition baganyira okuddayo besejinya bibi ne munne alansi wanyana bawongeddeko omusango ogw'omusanvu ebyo nebiri mu ggwanga tujja kutunulaera ku mbeera etambula mukowa eryo nga bakulu bennina na secretary general omumyuka w'omwandisi w'ekibiina ekiruubira okutwala obuyinza biri abiri mukaaga bamuyita kaija samusabuzi batuobaira uganda ensi eh, erifana obuyinza tebwikiwanku munaku za mwezi bateekateeka eh. anti nkubulya mu uganda hmm. uganda erifane timetable tebazisubkiriku timetable hmm. gundi obota okufuuka president tewaliwo kalulu agira bugizi nayitaawo abantu balinda balinda akalulu nsanvu mugumu amini naabaawo lule yali asuubira kufuuka no myaka wakiri ngebiri nakunkaga munana bwebakwasa mukodomi wange cyusi ntebe ewooma naga kati nze ensobi zoyina zirabye kale ate ngenda kutwala aba yakafuka emyezi kumi nagumu nayagala agiremu jiya naga museveni musindisa rugeria niwamugamba gwetogunya oguwanda negundi so uganda bwetu bwekoze eki bwebadde so politics asobola okubeera fani njagala okutwala omukisa guno okulamusa bannaffe abasajja n'abazaana ba kabaka bakiri mu bwamba batava ku rediyo eno njagala okusaasira bona abafunye ebizibu ah, njagala abafunye ebirungi olwaleero mazaalibwa ga kojja wange justice francis secondi sombise columbia university kojja nawezza emyaka kinaana mugumu njagala okumyozaaliza abeera new jersey kyalina gumu akyasomesa yes ali new jersey asomesa columbia university asomesa amateeka african law yes yes eh, so njagala okumyozaayoza eh, new jersey yasomesa columbia so olwaliro aweza emyaka kinaana mugumu neyanza nnyo nasiro neyanza oyo ye mukungu okuva mu fdc ate muzikiza enyamuize uh, uh, president ali wano olwaliro tumukyaziza pulezidenti ye rcc ekibuga lubaga mwaga nkuseka mwaga mwaga omanyi ozala wazala wananka mwaga mwaga si birungi okusekerera bantu rcc wabeerayebera pulezidenti nooseka nonyanyina omutwe eh? aba rcc eh, sebo obusabuzi kubatumiza sebo <laughs> ne banyabo banyaba nga bali ekikomando ekyo <laughs> njagala uh, okukulisaayo mwenna okozinga omulanga nebigenja okukubira abantu wadde nga sinabuuza okugema kwa covid kugenda mu maaso tubadde wano kudagala ki eddagala neriggwako ennaku z'omwezi oba kino kantitereeza eddagala lyonna lyali terinabakuggwako naku zange neryali lisemberenze nakwata kya purezidenti eh, lyali lisemberedde eh. nerigenda ojawo byabulo ki byebimu byebimu kakati bakozesa ekiro ekyoli kyaplyali eh, bisemberedde hmm. okuggwako neryali terinaba kuggwako kati wenaku ttaano so neryaggwawo lyonna eryali hmm. bisemberedde kyenjagala okutegeeza abantu tubadde tukaaba wano nga tuli mulokdawn nga buli omu aweza tuddemu etuddemu etuddemu evakisini vakisini naye kyenyamiza nti ate abantu abamu batandisa okuba akadda nyuma ekitanda mu byokugendamu hmm. so uh, mbakubiriza eoption zetulina mulaba amawanga naddala aga bulaaya agagemwa gazeeyo mu nnomo uh, buli kimu bakuŋŋaana bakola ki awa restrictions ne bazikola so mbakubiriza tugende tugemize okugema uh, kwa polio naye kokujja mu maaso awo nakwo kukulu abaana abatanasukka myaka etaano nabo kikulu okubagemesa poliyo kulwa gavumenti naye ate kyenkakatako eh, nga munnauganda obulamu bwo n'obwange awatali gavumenti bwobubeerawo oba tutya aba mu nsiko oba mu trenges oba muki bulamu bubeerawo hmm. Hmm. so njagala okukulisaayo abantu mwenna bavaku byemutuusaako engalo bakyalina byetunoonya tetuggwamu ssuubi nofa ngaonoonya kyolowooza nti tokirina ngaate ngaokirina so simanyi buyinza ki muwanga wayogerako obukulondaobulonda ah, <laughs> oyo yarasisiwa lwaga mulola nsaba mubakumwama kifumuzi abajuliriza abaana n'abazaana ba ssaabasajja kabaka hmm. mukibyo mutanda banjabe ne basebo nange eh, lwaki ate ogamba nikoze ki bamugema eh, eh, ekyokubiri hmm. nange njagala okwegatta medi omanye ensi yaffeka yona ebyabibeeraberamu nnyo mu social media eyo ensi yaffe nenyumirwa nyo ebyononese hmm. ah, bw'otambulako olina okudda n'olunyumya mm. eh, nalye ettake emabegakaawo twalio n'omukulu wono yabasangayo eh, twaliyo baye tusanga netwalimanji <laughs> yali avaono eh, <laughs> nemuga nti obasanze nti <laughs> mbalabyani rcc kyayogedde mm. ku kulwanisa covid mm. gemu chenja ya bintu ebyo bibiri test immunize ensi gyeyagamba eyattake tolina dduuka lyoyingira okugjako ngaolina valid test eya covid okalabye dubai ah, eh. Eh. ku simu eh. tolina wadde shopping mall wadde ani agenda hmm. kuguza wadde soda okugjako ngaomaze okukamukolaki okamulaka ate teri musirikale gwe owa ssente nga tokayina nomuyitawo mayina ebyo byanjawulo wanoyinza nobukirawo mm-hmm. notoliwo entebe noyitawo mm-hmm. ah, ekyokubiri ekizizza amawanga ah, mukalasesi kyayogedde kutunomo kwegemya kwegema mm-hmm. nolwekyo abantu baffe buli mukisa gwe tubalina tetubabuulira negative story tubawe kizaamu maanyi kugenda kwegemya wano abantu abadde n'ebintu bingi baali baleeta amasanyalaze ono bagawakanya hmm. eh? hmm, atuse mu lukiiko wano tubanagendeesa amasanyalaze bekalakazibamugwanyansibirwa singaafudde ebungereza yaleeta amasanyalaze ah, ah. abantu nebamwakanya eh. era nebekalakasa nebagamba gwe byoleta bino basiola enyingi nyonyo nyo nesiyasa naye ensi kati buli gyoyita eh. bobatubawadde masanyazi mm. bagakujja ku bukulembeze mm. tusabira amasanyalaze gafuye tusabira amasanyalaze <clears throat> bingi nnyo nemakerere nga batandikawo eyo mm. makerere university mm. okuwayo ettaka eh. era nensibirwa kataliwayo eh, eh, bakubirirawo kerere kakati so ensi yaffe bulijjo abantu babeera nnyo mu ddaka egi eyo naddala nga tebalina bwesige mu gavumenti mm. abantu betaga bowa kiri positive kustore ne ya covid tugezeeko nnyo okubawa ekiriko positive eh. tubaenkaragi ekibagattako eh, tukozese omukisa buli gwe tulina kuenkaraginga omuntu nti mm. research yalaze nti abantu abafuline covid kusobola omufuna ne baba bakugema mm. ne research yalaze nti abantu abafunye covid figures nazitunuddeko ne kati zimvudde mu moto sagate kwa figures tarifu naye nga ziraga nti percentage esinga befuna covid ng'ebadde bagigema teyetagana kgenda mu ddwaliro kwame tufuna waliwo abantu abafuna covid ne batabeera ne batalwala ne babeera symptomatic n'akololamu katono n'awona newabaawo abafuna covid n'alwala mulimu abalwala nga beetaaga eddwaliro mulimu abeetaaga eddwaliro nga tebeetaaga okgenda mu intensive ki kare hmm. nemubaamu ne batta naye risaaki yalaze nti abantu abageme bwe bafuna covid emitendera giri ebiri egisemba waggulu egyakabi baaba gikendezeza nayekyo tusinziire wano nze ndi mubaka palamenti ate ndi kyamaani wa uganda cocas hmm? tusinziire ddala ababaka ba palamenti tugende mu byalo wabawo omukisa ogugemesa abantu tubakunge babageme kubanga ne katikiro olwo olutabaalo alulimu kitegeeza ate e kabaka owaabeenebamugemakatigotyaki nolwekyo abantu baffe tusinzire watubaga nti mudduke hmm. bwe wali omukisa ogulimwa one hmm. nawulidde gavumenti egamba miliyoni mukaaga mm. ende tujja byogako mu maaso emiliyoni mukaaga zokka nokyo bw'oba olina omukisa please gukozese lwe gutaguyitako ng'owuliriza ebigambo gambo ebitali ku research because obuzibu bwa wano oli agenda n'akuba thiore babayita ba influencer nosanga agamba influencer nga naye nyini yetaaga kubeera kaniaganize influencer kutiru <laughs> completely an ignorant man calling himself <laughs> omuntu atamanyina kyamanyi talina kitabo kyasoma talina theory gyasoma omulamwa guli nti abantu mugende mwegeme yes so eh, bano bannabyabufuzi bano wansi wange naddala bmp hmm. wano mu buganda tugende tukunge abantu babageme bwe tubagamba ekirala tujja kuba tubakoze eki tubakoze bubi nnyo nebirala bino kati tujja kukasatedde tetunoonyako ka negativu akabadde mu sitole tujjemu mm, 80 kino kyabyabulamu and it is about life and death abantu bajja kutuka nga tutambula nzaafeeza kyembadde mbagamba olwokwebuza olwaleero olina miliyoni ekikumi kamubuuza mm. ndi asizira ndi oba tozirina genda bakuleki bakugeme bakugeme tira genda zikusoma 25 ku 10 eh moto zilina eja kuva mu milioni yes ndi bajja kuchikusaba yes eza oxygen eja to zilina bato zilina genda okwanga okema kwa bwere honorable Selman Selwze kwa kuja sera ah bashuliza mwenda abami ne bazana basaba sajja meri tuongera okwebaza amanyo buganda bigatadde okukubiriza abantu n'okukunga abantu okgenda okwogemesakatikkere kyakibaddeko eh, nnyo eh, kibaddeko nnyo nga bwabadde ku birala byonnawadde jatukubiriza kitukakatako okugoberera omulanga gwa saabasajja ogwo nga tetwebuuziza nakwebuuza kozi nate munzikirize ansasire abantu bonnabafunye obuzibu wannawalitwali mukuzekawo kwa muzeisekalo bawalabe atumiddeko nnyo ate n'abaana bekyakoko abaana ba univesity babadde bakoleki babadde bafuna zidigiri abantu okimanyi tukombe eh, muno waliwo univesity ezatikiddeolomuze eh, mukulu kyabaggwawo bikomagomutabani mwanawe naye yamaze ayuza n'abaana balalaagenda kukolawo oba <laughs> nenga n'emisango gyabwe eggwanga medi gyolaba gye bakwatira abantu nga ekooti ebatadde neyabawamba bwogezaako kubanga olwaye nga tugambye bail teri automatic singa abali ku rumande bonna balika era ne babeera abasomera emisango abategeeza nti omusango gwenkusomera majisita agusoma aga osobola okweyimirira wano ne bamutwala naye nga tasaakweyimirirwa bwe guba gwa kapita ne bagamba wantosobola kweyimirirwa guli mu high court bw'oba olina ebisobola okweyimirirwa n'ogendayo bangi ne balemererwa naye bwe tukwata ono akutte sige dabuzi mm, akutte paraha mm, kakati n'okifuula teeka kubanga bannakyemalira abagenze ku sukuulu enjawulo gye balina nabali abataasoma bali abataasoma bo tebaakolanga mateeka ngaakeera ku makya naga medi nkutte kati jamani amukwata atya kati yakiteeka mu teeka nakugamba etteeka ligamba medi kyokuzimumanya amateeka gabwagiza wano temukkiriza kwogera kino nemukutokeza program nga tekuliko wenaremu ne baba nti batademu nga ofcourse kifu nrm yokkayokka bwotunulya media houses zeina eh? zogamba mbu singa bagenzeyo kwogera naye obuza lwaki tebagendayo kubanga abantu tebawuliriza kakati gwe wo medi awali space je tusitudde naye kwata kati je bakukaka oyina okunyega mu wenare mu oyina okunyega mu wenare mu nobaita ne batajja lwaki te wabalese natukalanga tu mukati nze mbakolere ki ne bakwa kakati bano omusebe nagala kwata kati apiringa gwe omuntu omwana ote bamutta kati gundi tetumujiza katolaba gwe yagala oyo afulume kati ajjao eza isolated cases n'atajjaayo abantu bazze asiba ng'abasibola okuba ayagala be ayagala agira ekiteeka kye ffenna atuyole tubeere munda nga yekka so n'olwekyo nze medi nsembayo nga nze neebaza ababenarem lino etteeka sirya bya bufuzi lino etteeka lya bwenkanya mulina okuteeka etteeka lyomanya nti bwe mba siri connected n'obuyinza mbwe etteeka eryo mpulira lyamazima ng'abamanyi munnaabwe munnaabwe alinga nkuba ebindabinda oluusi netwejja oba netatwenya tuyenze tuyenze kazi lya biri mwenda ezakayita ku sabbiri eh, eh, ezakamuzi kaleero koza kuba nti oli ku mukutu kaijja wawunzikidde nga gwe ne besigye ne fdc muli munteekateeka kuteeka ku kisinde ekiri mu cp ekiri mu dp block ekirimu n'abanyiga mu nupu watafuna kaadi kigendulwa kiri ki kaija Uh, mwagala kyatneyanza neyanza ege uh, simanyi baasomola nsonga eyo ne bagiteeka mu mawulire hmm. naye ffe ababeera mu byobufuzi n'abalwana okulaba nga twejja mu buwambe n'okwewonya amateeka okufaanana bwega tigabe nga tegakubwako birowoozo buli naku kyetukeera okukola kyetusiibako kyetusulako kyetuloota kwekulaba tuyiya tutya okulaba nga twetakuluza mu buwambi buli, buli nteekateeka gyolaba yakwejja mu buwambe bwe twali bade twejjemu eggulu mwai medi buli yes buli lunaku mwai museveni lwabeera wano damagi gyakola eri eggwanga lino tugenda kugisasulira abaana baffe bagisasulire bazzukulu baffe bakube waabo bali babatuziise nga batunuulira abajega batunuulira abatemu ababalikobi so kati ffe abaagala okweta abaagala genda kukuba kyeyo nga munayuganda talowooza okufuna omulimu olina kuba nga omanyi rcc olina gwomanyi nga talowooza okugenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi obutuufu olina kufuna mu mseven akuweereze kakiiti abo abaagala okaija ne muwanga kivumbi mwakola wano mwatwala abantu mu tije ne mbatwala mu ssuubi era ekyo kyali kisinde baabo mutijje waabo mugenze munuupu kakati ate muleta ekitulina kuwummulaleta ekipya medi ekituufu kiri nti abalumu n'abasuuza ah, ah, tebali mu kuzunga kasatusigala medisinga olinya abalinnya ku takisi ng'ogendewo mu masuulita bwejja netuuka enamuŋoona neegamba nti oba ekomyawo ng'ovivako byegende masuulita ng'olinnya endala bwe tuba ku yesu amanyi nega nti bwekikomye ngomweza oba lukumi ngoli nyenda ngutuse kachiri botuke kachiri ngono nyezikene masuli ali driver yomo era ya yes e chindu achi e amvuka mutije no yes e yatuvuka no e chindu achi suyu mwanga mbali babo bagenda medi e chindu achi singo obukuru kati muli muchino medi e chindu achi singo obukuru hmm. ombo mulamwa je mulaga ochage na masolita singa medi obogena masolita nituje kutikisa nojira banga etuse ebweyogerere Aulo inokuwe uza driver waje otutuwara Inokuwe wa mtaksi waje otuisa Mbwa neda mbade nonya Ngate kunoza ni bypass ngini Oo oh, mbade nonya bypass Kina chisinde na cha kutuwara kule mbeze Yes e, kina chisinde cha kuruwa no kuraba Nti tusawo government Ya mazima no wengkanya Ejio kuraba ngeguanga la fede Okwe jambu wambi yes, Basically in a nutshell Kuba no, yes. rcrcc tayina busobozi bwogera ku bintu byamazima nabwe ekyo mu definition yaabwe tekikola ki tekimanyiddwa bwobuuza mulanka yaabwe yalibadde abeera ekampala bwogira osanga yalibadde rcc eh? so ebintu byabwe abimanyi byakivandula kakati biri ebyabwenkanya tabikola ki omuntu nze nga, nga, nga yatembeeta mwami museveni amasima gemba gakebera naye nga tunuulira nga sigategeerawaliwokisinde eh, ekijja kirimu eh, kirimu abadp eh, block kirimu cp akikulembeddwa kiza besije nekibiina kye kirimu abajema kirimu aba ppp nakyo kigamba nti aa ah, ah, kagwake ketonye byabiri mukaaga eno lutabaalo lwakulaba nga twejja mubuwambe bwetusobola okwejjamu enkya oba leeroa it's a platform platform uh -huh. platform mulamwa abona bona bakiriza kanti ebintu ebitambula so ino kutambula muli mu abakadde ojaba yes and no the baby anjaulo ne chino no omulamwa gonna nguli gwali gwa yes yes omulamwa gwe gusingwa bukuru bwotambuza omulamwa yinza okufuuka enjawulo ebaita strategy and, and tactics ekyokusokera ddala maybe tuliriddawa uh, mu uganda ku stage ki tukyalina e basic primary struggle gyetulina eyokuteekawo enkola eya demokrasiya mu uganda naye nga tugikola waliwo byetuyitamu ebitonotono ah, okusookera ddala buli muntu yenna eyeetaba okusindika ku motoka yeseeredde oba mulala omugobako emotoka yali ekuseereddeko hmm. noyita abatuuze aga gwe tukwata ku mupiira oba oliko ekikyamu oyagala motoka ekole ki nayebeeramu driver abasindisi musindika naye wabaawo avuga essaawa eyo nti kati emotoka eno yeri ku luguudo nolwekyo ebisinde byonna byonna bigenda kujja era tubiwagira era tujja kukola nabyo tusindika emotoka eve muki ebalina okujja eri abakulembera kati ekisinde kyenkyukakyuka mu uganda ye gavumenti ya nob mu palament people power nekyagulanyi twogere kuwe tujja ku motoka mukyuka kisinza kuba ebaze kusindika hmm. ate kwe namuziga togiina mm. namuziga esindika kati <laughs> aliko kyagulanyi na nupu na people power kati gwaza okusindika olina kusooka kwogera noona akutte namuziga nti wy tereza emotoka fe tusindike nolwekyo nze ainkaragi bonna abajja okusindika era ndowooza ti mu kiseera ekituufu tujja kutuula tukakkane tufune engeri gyetujja emotoka mukaseerezi sikiraba musitaani naye okusooka nokukiriza muwaliwo ekiriwokgambamuemusanzeewomuje eh, sigambye ekyo mu meema eyo olina okuba nga watawakala nti emotoka eno eriko atudde kunamuziga kakati tamanyi kaseerezi nio akaseerezi wekali eh, ati atuddeku ah, namuzi gayinza oba nga akaseerezi takamanyi eh, oba takamanyi kati oba olina okujjaku <laughs> eh, bibiriwo omukyalo esobola okulema nawe osindikeko ye nakyo mukikanyako kivaayo noli nafuluma balinayo omuvuzi lukwago nanonze ah, ah, sakagan nti balina omuvuzi batebalina eh. the first question to answer no betwava mu kulonda waliwo reality abantu bayogera ne baga nti emyaka gino etaano abaagala enkyukakyuka eh? ono yaba driva nolwekyo baaba alemereddwa mulina okugamga vaayo media akoleki akwatemu naye ekyokwegatamu okusindika emmotoka ekyo kiryoke kyenjagala okukanya na bonna nti tumale ekyo kyekifuuka primary mm. mm. ku mulutalo lwaffe mm. ani avuga ne tukanye bukanya nti gwoyina namuziga omulimu gwakujja motoka <laughs> naye bonooletamu ebirala ebyo eh, ojagenda nokuwakanya eddoboozi ly'abantu obasotisendinge ah, ah. tebalinya eh, muliroakatonoogamba eh, jjamu n'omulirowesigala mm, gusigaze kuki mm. kunamuziga naye ebyo byona eyo dialog eyo etekeddwa okubaawo dereva kisho azikanya nti dereva issues azimanyu ele zigendo kutambulwa kakati kati sawa zino <laughs> temwate dereva bamugamba ti jamu muliro eh, ga kujja ya dereva bamugamba jamu muliro hmm, na ali kam na yongeresi mwana mukanti bayo mwana mukanti bayo kakati chenjagala tukanyeko hmm. mu discussion egendo kubawo one fe tubadde medi fe onukaija akimanyi twakanya nnyo n'okutambuza demokrasi ono nti fdc yeyalina emyaka egiwusinze obungi wano era nga buli kyetwagala okukola wakitukikeereya naye nga tukanyiza nabo nefudisi kuba yali leader of opposition kiseera nayo kakati eh, kati kyekiseera nayo kakati kakanemuko ah, eh, eh. yeebuzenga kufa mm. abafuga kyabuntu kyabuntu kyabwetowaze kyakumanyakyabakulemberakyakolebwa nti edowozi lyabantukyakolebwa kikyabuntu kawaugagamba nti omuntu yenna ateebereza okubatiziza omusango wakwatibwa otaziza musango ateebereza kuba nti akolaki aziza omusango rcc kino abayiriite ku nsonga eno ah, ndaba yange teka liveewo kisookera ddala njagala kukitegeera nga kukyogera nga bwe nkitegeera saagala kukyogera nga mulala bwakitegeera propozo ya pulezidenti egamba okugjawo bbeeyi ku capital offenses emisango egya naggumula omuli okukwata abaana oba n'okukabasanya abakyala defilement mm. okulya mulisolukwe kulya mulisolukwe kulya obutemu obutemu and sisuubira nti fenna tukkiriziganye nti omuntu w'ekika bwekityo agwanidde okuddamu okulabikako mu bantu wadde nga process ekyagenda mu maaso okujjukizaamu kaakatono emyaka nga esatu emabega emyaka nga esatu emabega tulina kase ekyali fresh mu matu gaffe ne mu maaso gaffe ne mu birowoozo byaffe eyo kase yeyali eyokutta omugenzi akena akanyamunyu ah, ekiteeberezeka saabaza ntujja kwogera nti yamutta ne wayitawo ebbanga ddono ttono nnyo kanyamunyo n'aweebwa bbeeyi singa nziramu nenzannya obutambi bw'abamu ku bavumirira bbeyiro olwaleero nebye baali boogera ebiseera ebyo nga bwe tutudde wano sebamala nja kumu excusinga kuba yali akyali mu nekolera gyange naye nga bwe tutudde wano abasatu nga nange mwingi omukyala byanyima bwe yayingira mu nsonga z'okumidiati famiry buli omu n'akwata social media nejjula kampeyini nezigira justice for akena justice nanemikwano gyange abamu abali mu kampeyini ezo ensi yonna yanyolwa ng'erabira ddala gavumenti eno teyina bulumi eri bantu gavumenti eno tekyayina kusaasira kwonna eri muntu yenna muudu eyaliwo singa ye muudu gye tubadde twogereramu olwaleero kyandibadde kirala ekirala nti omuntu asaba bbeyi ayina right naye omuntu eyamutwala oba eh, omuntu eyamuwaabira talina right kuwakanya olw'ensonga obuyinza buli mu mikono gya kooti omulamuzi okusalawo naye nze eyawaabirwa alina obulumi eyaggibwako omuntu wange weyakwatibwa omwana wange weyakwatibwa omukyala wange siina contribution gyensobola kuteeka mu kuwakanya muntu agenda kuteeka ekyo ngaokivuddeko ne gavumenti state yennyini bpp talina naye buyinza busobola kuprotestinga muntu aweebwa ali ku kibonerezo bwekityo ekirala ekya komonlo betuba twogera ku komonlo tekitegeeza nti tino tubere ne ordinary understanding in this tuteeka okuteekamu logic isensi ya komonlo naye yina weekoma nti you are innocent until you prove any guilty. Okuproving omuntu guilty is a process. Chita mu mitendera. Nti olwaleero ne bw'onsanga nga ntuga muwanga. Siina musango. Ne bw'onsanga nga na mutuganga n'obutambi weebuli. Siina musango. Actually, nina ne right okuhayalinga looya okulaga nti nno siina musango. ne bubanga obutambi bwebuli so ekintu kya komonlo ndowooza wadde tugoberera history zamawanga ga commonwealth ne bungereza naki nsuubira bwetuba tudiscasinga common law tetulina kubeera common in understanding and discussion tuteeka okwapulayinga mu logic challenge gyendabye nalabyeko mubaka omu honorable nsereku mukwano gwange ng'ekintu kyasinga okukulembeza kyekintu kyayibinjira ne banne ndowooza mu nkaaga aba mwena buli omu akireeta mu nkaaga mwena oba baaliwo but etteeka mwe baalikolera erya detention without trial nti lyali lyetaagisa nti bw'osanga nsereko ng'atuga muwanga muwanga talina nsereko talina musango okujjakuokakasiza naye ng'abantu beetuga abantu okakasiza process it's a process si kye kintu kyokulane mu lunaku lumu olw'ensonga bwe tuba tulina madda kikumi tugeze mu mwezi gumu tulina kooti satu e, e, ezirina okuwuliriza cases zino n'okukola investigations can you do a speed trial ekyo nakyo kiri awo so nze njagala kukubirira kintu kino tukitegeere bulungi buli lw'obadde paalamenti ng'erigisiratinga according to their mood bembeera gye balimu gye bagirisiremu kiseera ekyo webakolera amateeka nti oyagala egirimiti okugijjawo naye abalina okukolera etteeka lya egirimiti mulimu abeetaaga entebe eyo yenyininyini gyokolerako egirimiti wabeerawo double standards wabeerawo conflict of interest olwaleero tuvumirira beyidu because of conflict of interest nti ababaka ba parliament abamu kiteeberezeka nti benyigira mu gimu ku misango ekyo kimu bagamba nze bwe nakola nekyambabazi nawulidde bakijulize mbe yakola poma poma nemukwata kusi amateeka tegalina ku benefiti nga gwe muntu amateeka tegalina kuba naliiso tetusobola genda mu palamenti nga paalamenti yonna egamba tugenda kuligesireetinga na liiso lyabantu bitaano etteeka eryobukadde ana mu obutaano tugendaeteeka liveewo bonna ogenda n'obuuza abantu n'owandiika lisiti ku lukalala bwoti ng'olina ekibangirizi ky'abantu lukumi n'obagamba omuntu asaaba omunne waliwo omusumba omu yali abuulira enjiri n'abuulira nga waliwo omukyala maaso gaakaaba n'abuulira nga onoomusumba yoyongera kupika pika enjiri apika enjiri ono bwakaaba so lukuŋŋaana bwe luggwa okusaba kuwedde omusumba n'abuulira n'atambula n'agenda awali omukyala n'amubuuza mukama abadde akugamba ki kikaba kiki kyabadde akugamba kibadde kikaabya kiki kyenjogeddeko ekyo kibadde kikunyigiriza endiga yaddemuki endiga nemugamba nkutunuulira bwe nti nfaananira omwana wange gwe naakaziika eh. endiga weyatunuuliranga past alaba mwana we gwe baakaziika buli lwoyogera ku beyiri nga waliwo ayina omwana we gwe baakabasali avunda naye yamuvunza ali bweru ng'alina omwana we bwe baatuga mu kunyigirizibwa okungi n'afa omwana we teyafuna justice oyogera bwotyo ku bayireyamutta mm. ali bweru mm. waliwo ebintu kwegamba tubyejjamu ne tubyeyambula nti wadde ndi mubaka wa palamenti tekinzijjaako kyabuntu kampulizike nti wadde ndi mubaka wa paalamenti mm. tekinzijjaako nti nze ndi privileged nti omwana wange ali mu safe kasitodde buli waabeera essomero lyalimu liri safe bw'aba ava ku ssomero bamukima mu mmotoka tatambula tagula bintu bamushopingira ebintu nabisanga so omwana wange ali safe beire ya rep consequential talina eh. makulu bwe mbanze nina safety nina kamera ewaka nina mm, buli ekyetaagisa abakuumi ewaka nina security system ngaomuntu ali pronto madda saawa yonna nga waliwo gwe bakubya obuyondo talina safety gyoyina ndowooza gwe akola amateeka obeera weeriddemu oba oliddemu ensi yo bwembuuza eh, nti gwe lebaleteeka livaawo terivaawo mbeera komoni eteeka eh, likole ki lino eteeka lyokweyimirira eteeka lyonna kaakati tusooke tutunulemu bameka abali ku misango gy'okukabasanya abantu abali ku madda abali ku defilement abali ku treason n'emisango egyo endala nga bwe tugyogedde small fraction eyo hmm. small fraction erina impact nene eri psychological nti omukyala bw'alaba ku tivi ebbujje lye baakabasanyiza hmm. ensi yonna buli mukyala agenda indisale atabuka kino kikolwa tekisoboka naye omukyala singa awulira nti bw'okabasanya omwana toddamu kulaba ku njuba ya bulijjo ugiveho oba n'omuntu wa bulijjo essuubi nti ebintu bisoboka so nze beyi ku lwange eri emotional olw'ensonga byerikwatako si bye ebintu bya bulijjo kutegeeza nti gwesimu gyebaita smartphone kuba muduuka lyonaitel simu card ayinza sta kinizamutano sta nenda nyahas ofune gb yabwere activate kikumi hundred percent bonus on weekly o monthly bundles ofuna ofune ebitundu kikumi ku kikumi bonas ebya buli week oba ebya buli mwezi mwana emyezi esatu gasita kikumi sa mutano hash olondeko olondeko bandi zoyagala double data airtel the smartphone network tugala okutegeeza banafe bakutegeeza egwandisizo lya patriotism kirungi nnyo era kyamugaso nnyo gyoli naddala kisa kino ekya covid-19 okukolesa omwoyo gw'eggwanga era ng'oyagala ensi yo bagamba tulina okugondera n'okuteeka mu nkola ebiragiro ebituweebwa ekyobuli kyebyobulamu omu ne pulezidenti w'eggwanga okwewala okukwatibwa ka covid-19 n'okumusaasaanya mu ggwanga lyaffe tubeere abagamba tubeere balamu obubaka buno okukusibwako national secretariat of patriotism uganda bo kye baagala kyebagamba nti kirungi nnyo era kya mugaso gyoli nadda omusajja kya covid-19 okwolesa omwoyo gweggwanga ngaoyagala ensi yo n'okukolera byonna ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso tulina okukolesa omwoyo gweggwanga nga twagala eggwanga lyaffe ate nga tweyisa bulungi mu ggwanga lyaffe lawe mwana kivumbi rcs omuwulidde mukwogera mutekene yeeri wakibaita mistaken identity ekikyosoka okumulimu mistaken identity katonda tetumulabangako era wenyanotisiwe kibi buli afa tadda tubulira oba bange batugamba byamazima oba byabuki byabulimba tulisisinkanire tulisinkana muggulu muggulu ate <laughs> <laughs> omukono ogwaddyo tugamba tutyangwe mujjana ezirukire bali bazokoleda ku mukono gwafumbi ne tubikiririzaamu bino bye bijja okutubeezaawo ku lw'obulungi bw'eggwanga uganda kati njaga tubale senga zokwa research yaffe teri complete ku bantu abali charged with capital offense eh? succession rate on conviction yenkanawa abasingibwa omusango nga babacyaginze egyo nagomola mm. sijja genda wala nnyo bino ebyalo ebyarepu ebyati katugende kujya ebyobufuzi banabyabufuzi bameka bebataddeko treason ne bagenda ne babawoseza ne bawoza fulleng omusango ne gubasinga njagala ombulireyo basatu omu babiri basatu okuva etwafuna obwetwaze bebatwala bawolezesebwe nti balya mu nsi yabwe oluku omusango negubasinga nze njagala ogwoze nawangula nze mbadde njagala ompeeyoaba oh, basatu be bakyazinze ne treason ne bagenda o oh, mis treason of treason twaliwo n'okumanyako <laughs> etteeka kikambwe ennyo likuvunaana n'okumanyako nti wasirika ng'otegedde nti medi agenda kulya mu nsi yange oluki olukwe eh, agenda kuteeka bomu n'otayogera ompeyaaba bw'oba tobalina kitegeeza nti emikisa mingi nnyo by balance of probability hmm. mingi nnyo okukwata omuntu atalina musango mm. n'omuvunaana naddala mu bino ebyobufuzi oluvannyuma kisangibwanga teyazza muki musango oba state because kisinza okubaawo state neruzinga interestugende mpola nze wano njakuwa example sebo nino njaga nkuwa example nga ndi mu popular resistance nga sina muntu gwezise biliena medi wano sebalan nakyenkya nga nyina emisango eh? high treason high crime ship treason eginteerebwako abiri mu itaano teri nagumu bwe guti state gwe yatuuka wadde kumension kuguwuliriza jona jona state yalemwa okuwulirizayo nogu abiri ndi wano sagala genda naye naabiri mu ejo mu itaano nga naye jonna bansibye era senga bansibayo mugumu nga tewaliwo right to bail nandibadde ndi muki munda gavumenti kwabiri muetaano teinako nogu nogumu gwe yagenda even to attempt okumpozesa yagamba bugambi ebyo tetukyabiinako ki bwetaavu kaijo ono abadde n'emeka wano munabyabufuzi ani owettutumu atali ku bondo wa bairu notuka nokweraba musango kigo bakusa notuka nokweraba munabi ya fuzi ki taliyo presenter ki owa radio mm. just a presenter made one simanya nzo kwa ina ne bond jata sazangamu <laughs> ni na bond si sazangamu <laughs> ina bond ngataji sazangamu utegede ngale tunagena mubiri tukutusikia people with rap le, le, le. nobody has made a case against rap because even then B uh, right to bail teli automatically choko ojikolera application mm. ya procedure process ina ne bajikuba ne bajigana ina ne bajikuba ne omulamu ne eh. bajigana tete automatic ah, ah. automatic omulamu jiwagambira tu gwe because fundamentally wo lwacho nkwata ngatuna ufuna bujulizi buntu ala mu court kumpozesa poi wali yakanumanyira tukute twaga kukumira mu court tunonyereze oba tunakuwozesa naye nkiguddeko omusango wano ekyateesa rakitutuzo tulina gye twava nga bannayuganda bangi basibibwa bagyetekebwako emisango gye batanazza ne batuuka n'okuteekawo ofisi eya dpp ofisi ya dpp nga justifiro y'abano bambega bano bakulira n'abapolisi ya id kubanga zaakozesebwanga okujweteka ku bannayuganda emisango gye batannazza ntukati nedda dpp alitunula ne mu fayiro ya poliisi asokaka nti bakita hmm, prima fase eh, nti nga betulabye mu artist waliwo obujulizi obutonotono mm. obulabika ngaono yazza omuki omusanoba eh, guno teguweramu musango ebyo byonna byatekebwawo kubanga waali wabaddewo abuse waliwo abaddewo abakozesezza obuyinza obwo obubi ne batulugunya abannayuganda ne bagukozesa ngaomukisa nga kigenderwamu kutiisa eh, nakufuga abannayuganda mu luzungu agita imposition nga tebakukkiriza naye obeekakaatikeko era bino bijjawo nnyo bisanga nnyo gavumenti ezitera okukola bino buli lwe zikizuula nga zigenze zisereba mu buwagizi zirowooza nti zijja kujwetekawo amateeka amakali amaki amakakali bannansi one eitha batye okubasitukiramu kubanga otya nti nasitukiramu siriddayo kulaba ku bwana bwange nolwekyo right yange eya free to demonstrate n'ogitya ye katemba ono aliwo golowooza kati kankule olowooza bino ne bakwata segirinya nga waliwo ne kamera ne bakwata alani nga waliwo ne kamera ekiro bamukwatidde nga betwala bokka ekigendererwamu nga balowooza nti mu ngeri gye bamanyi bano nti obululu babba bubbe interpretation geza kuteekawo ebitiisa ti omuntu wa bulijjo aga eh, we bakwatidde segirinya omubaka wa paalamenti ne aran bweti ate nze eno mutonya ki mutuuyo eh, eh, nze owekyanamukaaka ntayi egyowuliza bagiyita cbsfm naye cbs radio bbiri eno gyetuliko bagiyita emanduso kinana mumwende akatonyeza ebbiri erinnya lyange nze medi nsereko sirozenkozaako nokukoza nosobola tokukola bagenda okukolanga nemumotoka naye bali nnyo okwanjireko omukutu se muwanga bagenda kuiza rediyo eyo nga bali mumotoka ebweru balekuinternet motoka agenda nga bawuliriza mu wangalo kyeze kali muwanga teyeze munupu ebyabadde boston kozi nja mubuuza yabadde bizemu mtene kutegeeza ndisobola kujayo sente zo kati nakasente <laughs> akatonotono eh, omuwendo wa rates basaze yayo akasente ko mtn kyebaita mobile money mtn momo withdraw kerogyeyo sente zo kasente ko sente tono nnyo everego mtn amatekatebitagiro bigobererwa wewali abakyala kimpadde essumu ya mtn eri 032 12 MTN evungamizibwa Uganda Communications Commission tuli ku uh, teeka erya tuli ku uh, teeka lya bali abaddemu eh, agambe nti asankugamba fatha kifaya ku kiro kyonna eh, ne boston ne boston fatha kifaya abaliyo abaliyo bamala bamaliriza batumalira ensonga ensonga ah ndozowulidde kwasenga naze eh. ate senga ono talinawo mutyamu bino eh. Eh, tulina osigala ano ku kotagadikukuuma kotagadi kotagadi naye inshallah tulisinkana olala california california oba oli awo owekyembadde maga nti omanyi tuli mu kiseera ekizibu era tusaanidde twetegeka ngaeggwanga ate bano nabadde njogera n'omuntu omu ku paalamenti omu ku baana baabakulu bano bamemba ba paalamenti yali soclos nja kumwogera nadde njogera ne honarebo kangwaje honarebo kangwaje omumanyi owakiruhura ali awo omukisingira awo hmm? yes kangwaje ndowooza muganda wa president museveni mutowe yazaala kangwaje kamuga ti netta freedom eno gitulwanirirako gwoyinza okugirabanga eyaba muwanga kivumbi hmm. naye mu nsi eno mwetuli eh, ze bayita banana republic ate gwosinga ogyetaaga nagamba nti kati nedda kati gwe bukeera enkya wano nga mungu ageze tikikizwa kwogera ku rediyo musajja mungu namugjamu omwoyo niwabaawo ku ne batandika okuyigga abeŋŋanda zo yali omukulembeze ne batandika baga nti abo webasobola okutaataaganya gavumenti olaabe weetaaga bbeire eno okusinga nze muwanga kivumbi tugambe nti tewaliddayo ne tukuba omusitale muntu yenna kwetantala zino kuzijja ku bannauganda noti ni nnm oba nskimu y'omuntu yenna ti bino bye twawangula otuggyako obwakabaka otuggyako ki otuggyako ebintu byaffe byonna nti bye tuwangudde twegendereze nnyo abantu abatandika okutwala bye twawangula bajja lumu kutujjako nebitwagala ennyo ennyo nga tulowooza nga bakyandiikiriza kat otandika n'okufuna endowooza maidi mbadde wano ano kaija noono nga tuli bakulu wano hmm. waliwo mu hmm, kyenda mugumu eh, ngaakalu kaakagwa kitako tumukunde waali enaku zinaasirise omubuuze nti oluvannyuma lw'okulonda wakyenda mugumu bomu ezatulika ennyo mukama biri mugumu ani yazisuula tumukonde <laughs> eh, mubuze nti eh, mubiriko yali akulira eh, hmm. mubuzeko nti tubulire ku bomu ezezaako bikoze abantu balowooza nti bino bipya kyenda mu mukaaga nga northern uganda eronza agenest mu 7 mulumbeyo kyenda mu mukaaga nga northern uganda tewadde museveni kalulu waliwo okutirimbula abantu okwasukako biri abiri mugumu nga dr kizabesi gye yakavaayo kampala wano ngaekubye president yoweri museveni akalulu yavaayo wano bomu ne zitulika era ne wabaawo abakwatibwa ebiseera ebyo so buli mulundi lwetugenze mu bululu naddala gavumenti eno newangulwa wabaawo embeera gyetulaba efaananyiriza ab'e masaka kitegeeza ate otafiire n'agamba yabyogedde naga nti aa abo baalonda bubi kyekiviiriddeko ekittaba ki bantu kaka n'agamba nti otafiire olimba kaka n'agamba nti otafiire okolaki olimba abatta abantu obamanyi kakaruwa kati kati kaka na hii yetaga beiro yetaga beiro yetaga beiro right to the mm. beiro mugambi ya eh. sisi ina kama imi ya eh, abatese tesi bulora eh. kaka ya gara beiro ah, <laughs> kaka ya gara beiro kati chino tasawala ganti chibi esa wazino kaka kare kaivura tasawala kugamba iti a right to beiro mbi kaivura kaivura senga saru wanyisa narufenya wewa kwa tila kaivura bandine bandi mtute narufenya so mulimu ebintu ebimu oyinza obirowooza nti biri wala nnyo naawe ne mutamani wa gaddafi akimanyi tebiba wala eh? mutabani wa gaddafi abimanyi nti tebiri wala mutabani wa huseini mubaraka mm. abimanyi nti tebiri wala mutabani wa basiri abimanyi nti tebiri wala mm. mutabani wa mm. mugabe abimanyi nti tebiri wala abantu abamu balowooza nga bakola amateeka gano nti bagenda kubeera mu bifo bebabamu abadani onalowooza nti myaka abiri agaddako ajja kuba rasi sojja kwesaa gavumenti nga yakayija hmm. nga kuwetaaga beiro eh, eh, eh, ah, <laughs> nolwekyo betujja wano hmm. nze sagana na theory ya bintu ebimu ekyaleetawo zino zonna rights ne bill of rights detailed yali yabuse si ya kulwanyisa ba rape tisaga mudemu mudemu urubwali si ya kulwanyisa yaba yaba samanyi oba basi bantu but na Uganda they are so impatient na abataba abantu abakola ko ne mob justice obucho chimanyi na babi obubi just no more thieves so wa wa kagali mucharo police boda boda be baba kakasanti obadde mubi Polisi yekununu lukutasa. Bobe njini baba wa agara kwa kwa lachi. kwekolerako nolwekyo maliriza hmm. nti bino tewabaawo omuntu n'omu agenda mu bantu abalowoozesa nti si bya bufuzi kiriwo kiri kimu nti gavumenti ya museveni amaanyi gagikeeye erowooza nti egenda kukyusa amateeka ekozese amaanyi gaab'emundu banyigirize abantu nga babagaa nti etteeka bweritwe berikolaki bwebityo byebyaba abakabulu mu south africa bakola etteeka banyigirize abantu mu apasaidi buli mufuzi omubi akola amateeka amabi nafuga abantu nga bagaa nti eteeka bentyo birikolaki bwegamba so at the end of the day kino nze kimpa amaanyi one bwolaba ebiteekateeka bino omanya nti omusajja ayenjebuse omanya nti omusajja tumugonzeza tumutuusiza baabeera kabaka tumaze omumwambula kati pretensi yonna gye mbadde muyina temukkiriza mu demokrasi abantu okwesalirawo leero temufaanana obote n'amiini bidirect kyova banze omuzira wange bali batufuze akyali amini ye muzira wange mbali bafuze ba president tabeeranga muko katemba teyebuzabuzangako ate ne mupresident kubaka tekitawanya bano bunoobalaba one bamanyi lyali tejja mu ggwanga muno buli batunula maaki ku mikono gyabe waliwo ensi byekyusiza otulaba butunuze ku kitaawo medi weyakulira n'alwala nomanya nti muzeeyi be ngende kampala nyinza obutamusanga ng'ola likubo lyakolaki webalikunzijanjaba nsireko mu uganda mulimu reality nti waliwo abatunula ku mm. muntu omu yaga nti mungu amusaasire ono e, e, nga bakimanyi kati balowooza nti eyo eh, transition banagiyitamu batya kebakole ebiteeka bino bibi basobole okwaijakinga obuyinza bw'eggwanga nga bakozesa amateeka amaki tubagamba ebyo tebikoze tebikola security weri kuexpandinga diiro lya demokrasi teri mukulinyigiriza tugende twengere abantu bawe eddembe lyabwe eryowebange berinaabaawo naawe gwe bajje mu buyinza nga baagala okunyigiriza ojja kufuna etteeka mu weewuvuma n'okulowooza nti ogenda kukola etteeka wekyogerera kati mm. kayihula tayinzaga nti beerombi tasobola ne kaka kaka tikinyefuuza tinyefuuza asobola okugamba nti beerombi ah, ah. bano kyebabaddeko banene mu nsi eno batinyefuuza batinyefuuza tumukunde tumukunde abeere mu kwezi kati gaminisita kati abeere mu eh, kwezi eh, jimu eh, asobola okugamba nti beerombi Mike Mukula. Eh. Mike Mukula. Ah, Kavoyo. Kavoyo. Kavoyo. Yeah. Asolo ganti beirombi. <laughs> Kakuko. Habari <laughs> maingi deyoku. Oh, oh no. Luwati alo zanti. Vivye nyo kukwata vana. Siku mm. basente za, za, zandi. Vumu deva mm. nasi. Za COVID. Eza COVID. Oli na agenda nabe za COVID. Ugweno ganti oyo. Oh, yesi simulabe eriggwanga kwenkana ono eyakutta omwana omu mm. gwenga ogenda kutta nalumanya nesaalukolaki lwaki oga nti yagenda naleeta enyonyi ezekibugweeziremedde kukisaaeziganye nokubukanezabuuka nezitaabantuhelikopta aliwo ezabuukaaliwoyazigula zitta abasirikale baffe nogamba nti abobota puresident mulamba abobo mm, eh, owe sudan nga yamwaliwo yagenda nagikula nemutta kakati gwe n'ogamba nti abo abo siba kyamu okugala otulugamba waliwo webakwata ku byalo mu bujustice abejja bakolako tewetaga gano mateeka olwolumudembe lyabuntu etuliko hmm. ogenda nokkiriza nti buli kyobadde oyagala okwogera omuntu akituukiwangakyogedde hmm. ensonga gyasinza okukwatako enkutte ku mutima ebadde ku ssente z'omwe w'omusolo ezitokomoka bulijjo abantu ne bafa mutunuulire enguudo mutunuulire amalwaliro mutunuulire amasomero abaana batakyasobola kusoma nali wano okubuulira nti ewange natuuza lukumi kikumi primary nazaako bisatu omuolevo abiri mu hsc bali bonna bonna bonna future yabwe nebanga egwereddawo naye nga ssente z'omuwe omusolo zikola ki tutta abantu bameka mu mbeera endala era abo etteeka liribakwatako ne tugenda netubajjayo netugamba nti gwe tosibwa toweebwa na bairu nalabya wano mukulu kazinda nga bamwadde emyaka ana eh, mhm, naye bw'otunuulira abantu abeetaaga yes gwanagomola omuntu okukwata omwana omuto gwanagomola omuntu okutulisa bbe omuno okulyamu ensi y'olukwe ebyo nabyo natukkiriza nti byonna gomola era tugambye nti waliwo embeera waliwo embeera gyolina okuyitamu okukwata omuntu ono okumumabeiro agisaba nemulaba oba agigwana bwaba tagigwana n'ogimumma gwe kiki ekikusindukiriza emmeeme okugamba nti n'okugisaba tagisaba olukukwata olumukwata bwati owulire oba oba oyagala kusesema busesemi tasaba nabeira owo yayitibwa agende bugenzi bamusibire eddala gwe kiki ekyo ekiba kikusindiikiriza ekyekiba kikutuuza obufuufufu kyoba otaasa kubanga omuntu agenda kufuna looyawe looyawasabe nti bannaye okusinziira ku nsonga abcde omuntu ono ajja yeeyimirirwe n'okweyimirirwa kwolwo bagambe singa tadda wano tukwata gundi negundi negundi mwe betuteeka muki mundi okubeera n'ekibonezo no kyabadde agenda okukola byonna byonna byonna weebiri kikyekyo ekikusindukiriza emmeemu kyogamba ekyo sifa nfiirawo wano omuntu aba akwatiddwa leero azibwe leero era atavaayo paka paka kiki ekyo ng'abantu babba ssente wano misana ttuku misana ttuku tuwadde wano tufaafaagana n'ekiteeka kya nandala mafaabi wano nga tetusobola nagoberera mu nsimbi za mwe wa musolo butabalika eddwaliro lyeigwe mwali mala gituusewo muwanga ewanowa baita batya erubowa hmm. ate nkusikiredde <laughs> binyuma igulawoddi nga kankubulirikulumedi bwetuba tunoonya abantu abatugumbudde bannauganda okuva ku nsi kuno aba batugumbudde abantu ne bafa eh? abali sente za covid sente za sirimu sente z'omuwi w'omusolo ezifa buli lunaku mm. leero tuli mu buwumbi na buwumbi bwasebakola lumu accident nezifuuka accident mu lwera buli lunaku singa tubala abantu abafiridde mu lwera emyaka abiri egiyise abantu ebikumi ebina abafiiridde awo takisi yatomedde takisi yagudde gondi bamutomedde ku booda gondi bakoze buli mwaka buli mwaka buli mwaka naye nga kintu kitono nnyo gaziyako ku luguudo kukendezaako kino naye abantu ne bafa ekyegala kyentegeeza abo si basi abo lwaki tebabakwatako obwesigwa mu gavumenti eno bwe bubuze singa ebadde egenda n'ekwata omuntu ddala nga tulaba kanzi gyetandikira kubwesigwa